сәлмаға билік қытайларды елімізге кіруге визасыз режим орнатайын деп жатыр осы жөнінде пікіріңіз қандай енді біз қытайдың ресейдің әңгімесін қозғағанда еш уақытта да өткен тарихты талдап отырмаймыз сараптамаймыз тарих ол ойыншық емес тарих ол деген жазған ұмытуға бір парақ қағаздың бетіміз, кітаптың бетіміз тарих ол өткен болашаққа болған жағдайларға болашаққа жасалынатын ескерту жақын арада мен мына нені тыңдадым тоқаевтың айтқаны түбегейлі өзгерістер қажет болды ең алдымен ұлттық экономиканы жаңғырту керек болды қытаймен жан жақты стратегиялық серіктестікті нығайта беру қазақстан үшін өте маңызды біз өз тарапымыздан қазақ қытай қатынастарының ойдағыдай дамуына айрықша назар аударамыз с китаем нам надо дружить от китая мы больше учимся нам надо всему учиться от китая ничего опасного нет әлем бәлен және басқа осындай сандалбай әңгіме ол біріншіден енді бұл жағдайды енді тағы айтпай кетпеске болмай татар қонаев қалмақ назарбаевты әкелді қонаев та дұшпан себебі қонаев елу төртінші жылы мемлекеттің басына келген кезінде бірінші орталық партия комитетінің бюросының отырысында ұшып тұр келіпті ана бюроны қазақ бастағанда это что за национализм вы разводите казахский в советском союзе только один государственный язык русский поэтому я запрещаю впредь какие-либо собрания, мероприятия проводить на казахском языке. Немедленно прекратить. деп тұрып так кетіп қалды міне сол бойды қазақтың орыстары қазақстандағы сол бойды алматыда қазақстанда 700 жүз мектепті бірден жауып тастады ауыл шаруашылық оқу орындарын қалалық оқу орындарын гпту спту дейді техникумдарды жоғары оқу орындарын бәрін жоқ қылып жіберді қазақша тек мал шаруашылығы институтында қазақша бөлімшесін қалдырды ауыл шаруашылығы институтында қазақша бөлімшесін қалдырды сосын алматыда қыздар педагогикалық институтын ашты сосын барлық педагогика институттарда облыстарда қазақша бөлімшелерін ашты факультеттерін бұл не деген сөз бұл алғашқыдан қонаевты жіберген кезде осында мақсат болды Хрущев ашық айтқанда Юсуповқа наша цель уничтожение казахов и казахского языка и казахстан уничтожение казахстана и казахского языка первый этап мы прошли физически истребили казахов теперь начинается второй этап путем ассимиляции уничтожения языка уничтожения обычаев культуры традиций. нация казахская должна исчезнуть дұрыс мне қалай орыстар жоспарлады чукчалар жоқ қылды ханты манси эскимостар бәрінде жоқ қылып тілдері жоқ қазір чукчаның бәрі коля ваня витя болып жүр біздің бауырларымыз міне сахалар якуттар олар да жүр шет тілдерінің аттарымен степанида иванида коля ваня витя болып міне қазақтар сол қалпына келтіру керек келіп жатыр да бірсыпыра облыстарда қазақтың балдарының аттарын орысша қояды николай василий валера деп ал енді бұл ескерту өткен тарихқа міне қазір 21 ғасырда біз қайттан жол беріп жатырмыз өткен тарихқа назарбаев келді қалмақ бұл арамызда сіңіп өтті. көбісі айтады қазақ э, қазақтың тарихында назарбаев сатқын болып қалады жоқ назарбаев сатқын емес назарбаев жау біздің қазақтың ортасына сіңіп кеткен жау ол жауда келіп отқан татар қонаев а енді қонаевты кейбіреулер қорғағысы келеді димаш ата димаш ата көкем ау марқұм тие ташенов тірі болмағанда ташенов билікте болмағанда хрущев қазақтың қалаған облыстарын алып алатын еді қонаев қол қойыпты рұқсат берді ташенов қарсы шықты ал осыдан кейін қалай қонаевты айтуға болады қазақтың азаматы деп қазақ деп қатыны ұйғыр інісінің әлиасқардың қатыны ұйғыр шешесі ұйғыр бір жік бір байлай бір жіп жоқ қонаевты қазаққа жақындастыратын я байланыстыратын соны ұмытып отыр біздің қазақ міне енді назарбаев отырып алды назарбаев кімді әкелді қалмақ а бұл да қазақшаны қазақты білмейтін тоқаевты әкеліп отыр тоқаев та қазақтың жауы ол қазақтың президенті емес ол назарбаевтың саясатын жалғастырып келе қазақтың жауы Рахат Алиев жазуы дұрыс. однажды во время выпивки Назарбаев признался, что казахи уничтожили моих предков, я уничтожил всех казахов. Міне осы саясатты қазір тоқаев іске асырып келе кезінде орыстарды кіргіздім да топырлатып орыстар соғыстан қашып жатыр деп ал оның ішінде қанша жауынгер келгенін біз білмейміз енді аяқ астынан қытайларға ақ жол беріп жатыр қазақстанға кіруге рұқсатсыз кіруге емін еркін кір шық кір шық дегендей міне соған қазір қытайлар біздің жерімізге қаптап шұбырып келіп жатыр міне қара қытай қаптады міне шығып бара жатыр чайна чайна чайна да міне шығып жатыр қытайдың бәрі қаптап жүр ағайындар қытайлардың айтқаны бар екен жоспары ал қазақстанда елу бір завод саламыз деп ал ол ойыншық емес ол ертең елу бір завод салады сол рұқсатсыз безвизовый режим деген сөз тәсіл рұқсатсыз тәсілмен кіру ертең сол заводқа жұмысқа қытайларды алып келеді қытайлар тұрады қытайлар жұмыс істейді да алмайды орыстар баяғыда шектеп тастап еді да алған жоқ мен кезімде бала кезімде автобазға кіргенде ақтөбеде үш жүз шопырдың ішінде адамның жұмыс істеп отқан үш қазақ болдық екі жүргізуші мен мотористік шәкірті болдым ал ертең міне қытайлар заводтарын ашса үзілді кесілді ой бауырымды кесіп беремін Қытайлар қытайларды алады себебі безвизовый режимде бұлар кіре береді бұлар 14 күннің ішінде тіпте 10 күннің ішінде болсын 1 миллион қытай кіріп кетсе де жарайды қытайларға жеткілікті біздің қазақты былай бастап ұстап ұстап отыр оған бір миллионның керегі жоқ әрі кетсе бір жүз мың қытай кірсе осы жеткілікті осы жерге а мен қорқам неге қорқам қытайдан келуіне ертең біз ана ақмақ мәжүген қазақтар бар ақша құмар пайда құмарлар ертең ана қытай келіп қалтасынан ақша шығарып айтса міне мен сенің үйіңді сатып аламын міне маған бес мың доллар ма үйің мен саған он мың доллар беремін ана қазақ сатып жібереді ондай қазақтар да бар оңбағандар Үсі ана қазақтың қазақтың қыздары жүр ғой байға тиіп қытайларға неге тиіп жатыр ол не бір үш бауыры күйіп бара жатыр ма әлде махаббаты жандырып бара жатыр ма жоқ ол тамақ жеу үшін күн көру үшін шығып жатыр сол қытайдың жігітіне тамағымды асыраймын деп ертең ол міне қытайды туады сосын ол қытай азамат болады ана қытай да кіреді азамат болып бізде заң да ақмақ ақмақ заң келімсектің бәріне бір арнаулы жоспарлы уақыт өтіп кетсе үш бес жыл болды ол қазақстан азамат болып саналады міне эмираттарда бүкіл мемлекеттің ішінде тұрғындары не бары отыз ақ пайыз екен отыз ақ пайыз жетпіс пайыз кілең келімсектер жұмыс істеп жатқан анау мынау жұмыстарын істейді а бірақ оларға эмираттың басшылары азаматтықты бермейді жолаттырмайды азаматтыққа сосын эмираттың қыздары сол келімсектерге байға да тиіп жатқан жоқ себебі ар жағында ұлттық ар намыс жібермейді міне қайда азамат міне осы абай атамыз да айтқан тегіңді білсең қазақтың ұлы боларсың тегіңді білмесең жабай ислам дінінің құлы боларсың дейді ал арабты биліктесең аруағыңды құм боларсың дейді а, осыдан артық не сөз бар абайдың айтқан сөзі не бар өзің ұлтыңа азамат бол дейді абай атамыз осыдан не талап қой міне енді қытайларды кеше естіп жатырмын ана депутаттардың сөйлегендерін о ол не бар туристер ғой келеді ғой дейді ой ақмақ ол еркін жүретін болса ол турист емес саяхатшылар емес онда неше түрлі адам келді кеше мына орыстар кіріп алғандай кеше ана қызылжарда ана петропавловскіде орыстар не құтырып жүр ашала ана келімсек келімсектер келген келімсектер оларға күш қайрат беріп отыр жігерлік беріп отыр сосын сендіріп отыр ей путин сендерді тастаған жоқ міне біз келіп отырмыз ал ертең синзипиннің де қытай қытайларыңдай құтырады біздің ана синзипиніміз бар қытайда отыр баяғыда мао қандай арам қу сталинге жалыныпты қытайды сссрдің құрамына қабылдап ал бір республика ретінде деп сталин оған қарсы шыққан себебі сталин де ақымақ ол түсінген Ой, қазір қытайды мен азамат қытайдың қазақстанның бір республикасы болсам, ол қытайдың бәрі көшіп келеді ердің совет үкіметіне барлық елдерге толтырып келеді Сосын 100 жүз миллион қытай келгеннен кейін олар өздері жаңа пікірталасын өткізеді референдумды біз совет мемлекетінен шығып дербес мемлекет болғымыз келеді болды сосын жайлап жүрген қытайдың жерінде халықтың тұрғындарының отырған жерлерін бәрін қытай қалады да кетеді міне сол күн келе жатыр міне мao армандаған, армандағанын орындамаған қазір мына тоқаев тоқаев синзипиннің айтқанына көніп орындауға келісімді беріп отыр енді қарасайшы қытайдың арамдығаны э, мемлекет э, үкіметтің төрағасын айтып отырмын егер де қазақстан қытайдың құрамына кіретін болса біз қарыздың бәрін кешіреміз қарасайшы қандай күлкі мазақ бізді әбден басынып болды қазақ әбден басынып болды а бұл не деген сұмдық а сонда ақымақ депутаттар отыр ей неғылады дейсің ақша келеді сонда саған рұқсатсыз келген қытайлар толтырып ақша әкеліп бере ма мә деп визалық режимде белгілі бір уақыт бар ғой келетін олар 10 жылға 20 жылға келмейді бір айға үш айға келуі мүмкін ол бір ай үш айда үлкен қауіп қатер төндіреді деп ойламаймын э, жұмысқа орналасудың өзі де белгілі бір уақыт алады Э, сол үшін бір аса қатты қауіп көтер көріп тұрған жоқ қытайдан адамдарды кіргізетін болса жаңағы визаға визасыз кіргізетін болса олар турист ретінде ғана қазақстанға кіре алады ал егер де жұмыс мақсатында көп уақытқа келетін болса ол мақсатта жаңағыдай виза ашуға тиісті бұның арты үлкен қауіп қатер болады деген пікірді айтылып жатыр ұлттық қауіпсіздігімізге қатер болуы мүмкін дейді сіз оған келісесіз қазіргі таңда сондай әңгімелер болып жатыр бұны қазірде біздер қазір талқылап жатырмыз бұл мақсатта бірақ енді ол э, жаңағыдай туристерге үлкен қауіпті бар деп ойламаймын мен өзім кіріп кетіп шықпай қалып жүрмесе болды түпкілікті тұрып қалуына не әсер етуі мүмкін қайдан білейін оны әртүрлі жағдай мысалы мысалы енді көбіне қазақтың қыздарына үйленіп гражданство қалып қойып жатыр деп естимін өз басым көрген жоқпын ол қауіпті ма әрине қауіпті біз қытай өскен халық біз енді енді санымыз көбейіп жатыр аса бір үлкен қауіп төнеді деп оны ойламаймын ә, жаңағы осы уақытқа дейін он бес күн болды дедім ғой енді 15 күн қосқаннан ә, бұл жерде ә, бізде енді өте маңызды дүние келген азаматтардың уақытылы шығуын уақытылы кетуін қадағалауды күшейтуіміз керек расымен де бұндай алпауыт мемлекеттер әсіресе саны бізден ондаған жүздеген есе көп болып лықсып сыймай отырған мемлекеттердің ә, сақтықпен қарауымыз керек қарсылығым ешқандай жоқ ондай көрші елдермен ә, сондай болсын нәрсе болып тұр өйткені біз оларға барамыз ғой визасыз иә а олар келіп тұр ештеңе естіген жоқпын қытайлар келіп мынаны ұрлады ма ұрды ма біреуді ешқандай естіген жоқ егер э, орта есеппен бір облыста осындай алпыс жетпіс адам жүрген болатын болса біздің 20 регионда бар жоғы сонда өзіңіз ойлап көріңізші бір мың жарым ғана қытай ұлтының азаматы жүруі мүмкін халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі ретінде ә, депутат ретінде жеке азаматтық позициям бұл мәселеден шілдехатты үркудің шошудың қажеттілігі жоқ енді осы мына қауіп дегенде ешкіммен араласпай қоюға болмайды бізде э, көптеген мемлекеттермен осындай визасыз келісімшарттар бар барлық елдермен бірақ барлық елден ағылып келіп жатқан жоқ ал енді қытайдың жағдайы басқа ә, омен ә, былайша айтқанда әр қадамда анықтап басу керек та жаман болмас деп ойлаймын экономикаға вливание ғой қанша дегенмен туризм деген әр елде дамытып жатыр ғой э, экономикаға қанша дегенмен ақша құйылады деп ойлаймын 10-15 жылдан кейін қытай дүние жүзіндегі бірінші экономика болады сонда не істейміз сондықтан ә, біз енді дүние жүзіндегі объективті нәрседен қазір бас тарта алмаймыз ғой ешкімде соған ақша келмейді саяхатқа келсе ол топырлап саяхатпен компаниялар әкелсін саяхатпен оларға өзінің несі бар тәртібі бар келетін оларға еркіндіктің қажеті олар ана саяхат компаниясы ұйымдастырғанда жаңағы шет тілінде айтқанда туристерді әкелгенде ол туристердің әркімнің аты жөнімен төлқұжатымен уақытымен келіп кететін несі бар тәртібі бар ол бір мүлдем бөлек ол еркіндік кіретін қатарына саяхатшылар кірмейді туристер ана ақмақ депутат ана миың бос болса ана миыңа мен айтқан ақымды тоқып ал кіргізіп ал сосын біліп отыр безвизов режим деген не турист деген не екеуінің айырмашылығы қандай сонда болашақта ойлану керек сонда мен қазір ойлаймын тоқаевтың мақсаты назарбаевтың арманын орындау біз қазіргі күні жасыратын ештеңе жоқ шындықты айтайық қазақстанда әзіргі осы дейін президент назарбаев тоқаев соның айтқанын орындаушы ол себебі соның құлы қарсы шыға алмайтын ештеңе істей өз еркімен ол дым да істей алмайды себебі мынаны қараңдар тоқа назарбаевтың ақиқат кеше анау ойнастан туған баласы байға тебе сол қыздың тоқаев энергетика министрі қылып қойды аты жөнін бәрі білетін шығар кім болды энергетика министр а вот міне соның күйеу баласы назарбаевтың ойнастан туған баласы міне содан кейін білуге болады кім назарбаев кім тоқаев қазақстанда қайсының орындары қандай қандай дәрежеде екенін бұған бұның бәрі құпия емес ешкімге де сондықтан енді назар тоқаев тағы да бір қулық жасайын деп жатыр дейді басқа мемлекеттермен безвизовый режимді енгіздіреміз соның үшін айтып жатыр австралия бар австрия бар жаңағы саудовская аравия бар оның бәрі лақап өтірік ол неге істегісі келеді ана халық шуламасын әй қытайға безвизовый режим жасап неге жасап деп ал енді мен айтам дейді э, тәуелсіздікті бейбітшілікті кеңістікті нығайту үшін қазақтарға жағдай жасау үшін басқа мемлекетте емін еркін жүру үшін мен міне жиырма қырық мемлекетпен шекарамды ашып беріп жатырмын кіре беріңдер сендер де бара беріңдер сендер де кіре беріңдер ал қазақтар міне әне оны көріп жатырмын жүргізушілер қытайға бару үшін бермей жатыр ешкімде рұқсатын ала алмай отыр анау сұхбат неден ютубтан көрдім ана біздің жүргізушілер жүр біз өте алмай бізге рұқсат бермей жатыр бізге бермей жатыр қазақтарға а тоқаев бір миллиард қытайға жол ашып беріп жатыр кіре беріңдер қазақстанға дейді бұның бәрін менде бірден айтайын бұл тоқаевтың қазақ халқысына қазақ мемлекетіне жасалынып жатқан жоспарланған қастандығы назарбаевтың саясатының жалғасы жоспарланған саясатының жалғасы сондықтан мен бұрында да айттым тоқаев қазақ мемлекетінің қазақ халқысының дұшпаны бүгінгі күні қазақстан қазақ ұлтына қарсы құрылған мемлекеттің қатарында тұр енді мен қарным ашатыны толтырып ауыздарын сөйлеп жатыр неше түрлі оппозициямыз деп жүрген жігіттер а жүр анау мұхтар жакишевың жүр анау басқаларың жүр де айтпайды тоқаев халық жауы тоқаевты қылмысқа тарту керек тоқаевты соттау мәселесі көтеру керек тоқаевқа сенімсіздік білдірейік бүкіл халық болып шығайық көшелерге тоқаев бізді құртып жатыр ол ішінде рас тоқаев бізді құртып жатыр ол не жасыратыны бар ешқандай енді тоқаевтың не керегі де жоқ мен кеше ана қарап жатырмын жүрісін ой бір өлейін деп жатқан адам жүріс сияқты аяғын шаққа шаққа шаққа көтеріп келе жатыр ол қандай президент тіл жоқ қазақша сөйлемейді денсаулығы жоқ күй қуаты жоқ бұл қалай елді басқарады мен соны түсінбей тұрмын соны бірақ анау біздің оппозиционеріміз деп жүргендердің біреуіне ашып ашық айта алмай тұр күні ұялмай қызармай айтып отыр сайлауды қайтадан өткіземіз мен ана неге алматыға барғанда митингте ой ал сайлауды өткізерсіңдер сол тоқаевтың билігімен қазір сенатта отырған мәжілісте отырған әкімдер отырған бәрі қазақтың жаулары бәрінің бір мақсаты қазақты жоқ қылып жіберу оған енді де жетіп жатыр қытайларға еркін кіруге рұқсат беріп отыр түрліше өзгерістер жасалынып жатыр орыстармен сауда саттықты тоқаев ұйымдастырып жатыр үйлестіріп жатыр мұнайларды айдап жатыр неге ол ресейдің күйеу баласы ал күйеу бала ешқашан да қайын жұртына қарсы шыққан емес ол оңбаған адам сатқын адам сайқал адам сонда біз тіке айтуымыз керек ал енді тоқаев елді билеп отырып өзі қазақша оқи алмайды сөйлей алмай дұрыс аузын ашып тілінің ішінен шығара алмайды қазақтың екі сөзін ана қазақ қағазға қарап жатқанда қақалып тұтығып отырады орысша сөйлесіп ән сияқты өтіп кетеді қытайша сөйлесе жайылып кетеді қазақша айта алмайды сондықтан тоқаев қазақтың басын құрастырады қазақтың қамын ойлайды елдің мәселесі шешеді деген қияли адамдарға айтуым керек айналайын көзіңді жап көзіңді жұм енді мен мына көп нәрсені түсінбеймін жастар жастар дейді Ақсақ темір жас болған жоқ қият тұғымынан. Шыңғысқан жас болған екі жыл құл болып, қашып жүрді алып пішасында қан болды. Жастар өздері келу керек билікке, өздері кіру керек саясатқа. Мен міне жасым жетпісте, мен өмір бақи осы совет үкіметті қарсы күрестім. КГБ-де қамады мені. Тоқы, жаңағы Мусинді қаматтырды мені. Аман сен шығып, міне жүрмін, өлмеймін. Себебі мен өтен сәлім сағынды кіші жүздің қазағымын бізге басқа тілдің ұлттарын керек жоқ басқа ұлттардың қажеті жоқ басқа тілдің керегі жоқ әсіресе орыс оккупанттан құтылмасақ бізге билік бақыт дәулет жоқ құтылуымыз керек орыс орыстар жауымыз орыс қазақ атамыз айтқан орыстың жолдасыңызды айбалтаң жаныңда болсын деп біздің қазір қоятын мақсатымыз алдымызға тоқаевты кетіруіміз керек түгел назарбаевтың бандысынан түгел құтылу керек сенатта отырған мәжілісте отырған әкім болып жүрген мәслихаттың депутаттары әсіресе халықтар ассамблеясы деп аталатын ең күрделі банданы күлін жебірлер отыр ал оның ішінде халықтар ассамблеясында атты қазақтарымыз дегендер де отыр себебі назарбаевқа берді ғой өзінің шоқпарларын біздің жоғарғы атаманымыз боласыз деп назарбаев оны алып киіп алып үстіне киім қалпағын бөркісін киіп алып бүйтіп қолында ұстап тұр сол шоқпарын ол ақиқат қой назарбаев бізге жау екенін ал назарбаев жау болғаннан кейін орнына қайтадан жауды отырғызып кетті тоқаевты мен бұрында да айттым мен тоқаевты президент деп санамаймын ол президент емес ол жасанды басшы жасанды қолдан жасалған жасанды сайлауын өткізді жасанды ойыншы құрылтайын ұйымдастырды неге а анау бәрін үйретіп жатқан назарбаев сол назарбаев бұған үйретіп қойған сен қазақтан қорықпа қазақтар тек сөйлей береді тілмен жағына сүйеніп қазақтар сөйлегенді жақсы көреді а бірақ ашық көтеріліске қазақтар бара алмайды ана 22 екінші жылы қаңтарда болған көтерілісті ұйымдастырған назарбаевтың бандылары қаскелен жерінде ұйымдастырып қонған төрт жүз адам бұл назарбаевтың кәдімгі әскери бандасы екен ол бәрімізге ақиқат бірақ он мың қазақты қырып жойып соттап жатыр ланкиштің атына келтіріп назарбаев тоқаевен сөз шығарды ол ланкист деген бірақ ланкистің не екенін ақыры түсіндірген жоқ біреуін ұстап қолымызға берген жоқ болмаса түрін көрейік иіс иіскей қандай екенін білейік не мағынасын түсірген жоқ ланкист деген не қай тілден келген шет тілінен келген сөз оны ешкім де білмейді а бірақ ол кәдімгі аузын толтырып сөйледі это хорошо организованные вооруженные преступники обученные деп они вот хотели совершить государственный переворот неге а орыстың оккупанттарын шақырту үшін бүгінгі күні де тоқаев сол орыстың оккупанттарына арқа сүйеп отыр бірақ алла бұйырса украин азаматтарына батырларына рахмет өздерінің жерін қорғап олар бізді да қорғап жатыр бізді қорғау не жасыратыны бар бізді қорғап жатыр сондықтан тағы да айтамын қытайды қазақтың жеріне аяқ бастыруға болмайды бұл дұшпан біз бүкіл тарихтың ұзын несімен атауымен айтқанда бір күнде не қытаймен не орыспен былай қоласып ағайын тума болып көрген жоқпыз араласқан жоқпыз араласа алмаймыз да себебі біздің дініміз де басқа тіліміз де басқа әдет ғұрпымыз да басқа бір бірімізге сәйкес келмейді сондықтан бізге қытайды әкелу деген ол қытайдың алдына жол беру ақ жол бергендері тоқаев өзінің тәуекелін ал біздің халыққа қазір тоқаевқа қарсы ашық шығу керек оны бүкіл оппозициямыз деген сәрсенбаев бар әблязовтар жакишевың бар жа басқалары бар шығып мұхтар тайжан бар бәрі ашық айту керек тоқаев халық жауы тоқаев враг народа привлечь тоқаев к уголовной ответственности тоқаевты орнынан шығару керек кетіру керек деп сонда мен міне өтен сәлім сағындықұлы тағы да айтамын халқыма айналайындар бізге бір ақ жол бар жарық күніміз болсын десеңдер тоқаевтан құтылу керек назарбаев бүкіл бандысын келтіру қазір отыр бәрі де үкімет те сол назарбаевтың бандысы смайылов төрағасымен бірге мәжіліс та сол мәслихат та сол кімдер де сол сенатың да сол ассамблеяң сол баяғы бандылар отыр қазақстанды жеп тонап а біз тек сөйлегеннен басқа қазақша айтқанда мен бұрын айтқанымдай бірінші айтқандай дастархан батыр мен диван батырлардан басқа ешкім жоқ мен барлығыңды шақырам. мені қолдаңдар қазір ауыспалы үкіметті құрып алты айға деп едім енді маған ұсыныс жасап жатыр бір жыл керек қой деп ал жақсы бір жыл болсын халық қалай шешеді солай болсын мен мына ауыспалы үкіметті басқарып қазақстанды аяққа тұрғыза мың да бір пайыз кепілдік беремін ана әблязов отыр ғой отыстап маған ананы беріңдер жаңаөзенді мен қатырамын салықтан босатамын ештеңе де қатыра алмайды ештеңе істей алмайды себебі ол әблязов сол жаңаөзенді алсын үстінен тексеретін салық орындары үкімет орындары сол тоқаевтың назарбаевтың бандылары жүреді бір жыбырлатқызбайды оған бір жыбырлатқызбайды ол дұрыс өзінің ақшасы бар өзім ақшамды салып сонымен асырайын бағам деп отқан шығар бірақ өзінің ақшасында қазір күш, күш жоқ ол да қазір бисмиллам жүрген әблязов қайдан шығатынын бір құдай білсін қазір оның сөйлеуі көп келмейді ал өзіне нақты сенімді нететін болса қазақстан да келер еді енді анау кім сияқты грузияның президенті болған саакашвили ол сияқты сол сөйтіп келер еді жерге ол ондай батырлық жоқ онда ол тек сөйлеуді біледі біз баяғыда білеміз осында түрмеде отырғанда дорогой нұрсұлтан абишевич я ваш ученик я виноват я понял свою вину деп өкіртіп жыларман болып жазған несін сәлемдемесін білеміз неге түсірген бейне жазбаға сондықтан барлығын шақырам халқым айналайын біз тоқаевтан бірінші құтылуымыз керек тоқаевтан назарбаевтың бандысынан назарбаевтан құтылуымыз керек одан құтылмайынша бізге жарық күн жоқ кеше ғана сайланған депутаттар неге шықпайды қытайдың визасыз келуіне неге қарсы шықпайды және халықты неге бірлікке шақырмайды енді оны жасырып не істейміз халықтың надандығы надандығы мен ашық айтам. міне мен де түстім ғой депутаттыққа түскен депутаттардың қабілеті сауаты жоқ мына әсіресе жаңа түскен жастар олар өмірді білмейді өмірде ештеңені көрген жоқ көрмегеннен кейін салыстыра ну ер, э, заитов термеші суыр салма қазір отырады домбыраны шертіп айтатын айтып тастайды а бірақ термеші саяси қайраткер ол жер мен аспан сияқты термешіден ол мына жерде дастархан басына отырып шайдың басына судыратып сөйлей береді а саясаткер ол бәрін біледі салыстыра алады себебі ана жақты да біледі мына жақты да біледі астын да біледі үстін біледі сондықтан салыстырып қорытындысын шығара білетін адам сондықтан қазір мәжілісте ма сенатта ма бірде бір адам жоқ қазаққа жаны ашитын мемлекеттің болашағын ойлайтын олардың біреуі де ойлап жатқан жоқ олар ойлап жатқан жоқ ай қазақстан құлдырап бара жатыр мына баяғыда ресей империясы сияқты баяғыда алтын орда сияқты баяғы мына совет үкіметі совет үкіметі не құлдырап кетті а себебі совет мемлекетін басқарған басшылар олар басшы болған жоқ олар кілең жебірлер болды жебірлер арам тақтар э, сыбайластар жемқорлар болды міне қазір қазақстанда басқарып отқан сыбайлас жемқор парақорлар болды оларға қазақстан керек жоқ олар ертең қытай келсе деп мына тоқаев сияқты сөйлеп кетеді сол қытайлардың аузына қарап артынан э, күзетіп артын сүртіп солай болып кетеді сонда қазір міне мәжілісте сенатта оның ішінде ана мәслихаттарыңда бір жанашыр ұяты бар абыройы намысы бар жігіттер қыздар бар деп мен айта алмаймын ашық айта алмаймын жоқ деп санаймын мен өз басым жоқ жоқ мен мына бір жасырмай жақын арада осы неден келдім ақтөбе жақтан сосын алматы жақта болдым ауданның ауылдың қалаларының әкімдерімен де кездестім полиция қызметкерімен де кездестім бәрі маған ашық айтты аға біз сіздің сөйлеп жатқандарыңды бәріміз жиналып тыңдаймыз жиналып айтып жатса өтен сәлім сөйлеп жатыр деп біз бәріміз отырып тыңдаймыз сіздің сөзіңізді біз толық қолдаймыз бағдарламаңыз бізге ұнайды жасырмаймыз дейді а бірақ қорқамыз дейді сөйлеуге қорқамыз дейді болмаса сол шындығын айтып жатыр біз қорқамыз дейді себебі бәрімізге жанымыз тәтті сосын жеп жатқан нанымыз дәмді айырылғымыз келмейді бала шағамды ештеңіз қалдырыңыз демейді сондан ол жерде депутаттарың әкімдерің министрлерің ішінде бір адамды жоқ қазақтың жоғын жоқтай алатын ар намысы бар әсіресе батырлық қасиеттер бар біреуі де жоқ біреуі де жоқ сонда оған дәмеленбейік қиялданбайық ойбай осы депутат мына министр ана әкім мен мына ауылымның елімнің облысымның жоғын жоқтайды деп де шықпайды де жарамайды біреу де бармайды Тоқайып айта ма қараны ақты қара деп солай дейді қараны ақ дей ма ол солай болады оны назарбаев үйретіп жүр оған сен қорықпа қазақтардан қазақтар тек сөйлеуге құмар а анандай шығып қолына шоқпар алып елін жерін қорғау қазақ бармайды ол батырлардың бәрі марқұм болып кетті қабанбай батыр бөгенбай батыр асау барақ батыр марқұм тие берсін абылқайыр хан абылай хан кенесары хан мәделі хан тәуке хан олар бәрі тарихқа кетіп қалды жойылып кетті орында қазір жоғын жоқтап шығатын шын айтайын бірде бір азамат жоқ міне құдай мені жаратып отыр қазақтың басын біріктіруге елді аяққа тұрғызуға бірақ өкінішке орай мына өзімнің қазақтарым өзімнің қазақтарым өзіме дұшпан болып тұр біздің қазақ атамыздың айтқан өте әдемі несі бар мәтелі жақсы ит жаман адамға қарсы үреді а жаман қазақ жақсы қазаққа үреді себебі жіберме жібергісі келмейді қазақты әсіресе ана тоқаев кімнің жалдағандары көп тоқаев бар жакишевың бар әблязовың бар сәлім өтен жамандаңдар ой сәлім өтен сен әлі сәлім өтен сен не білесің сәлім өтен сен қайдан білесің деп а сонда ойламайды нұрқадиловты мақтайды ой нұрқадилов шешесі дунган оны не шындақты айту керек тоғы шешесі дунган е шеше дунган боласың етемін қонаевты мақтайды ойбай димаш ата димаш димаштың шешесі ұйғыр әкесі татар өзінің қатыны татар інісі әлиасқар алқаш болды қазақ ғылымының президент академиясының президенті болды ол да қатыны ұйғыр бір байланысы жоқ қазақпен бір шиеленісі жоқ сөйтіп отыр жоқ біздің қазақ қоймайды ой димаш ата ой нұрқадел заманбек батыр э, тарихын білмейсіздер ғой білмесін неге судыратып сөйлеп едіңдер мен таңғалам, мен бауырларыма соны қоятын уақыт болды соны шет тілде сөйлеп қосуды қою керек қоймайды стратегиялық тактикалық идеология а бәрі гректің сөздері стратегия деген қолбасшы тактика айла әдіс ал идея деген ол есеп керектірді есеп қазір есеп шығару жоқ соны қоймайды шет тілде сөйлеуге құмар осы біздің қазақтар соған мен қатты қарным ашады ойланамын басқа біздің қазақтар аталарымыз баяғыда сөйлемеген ба проблема деген сөзді айтып мәселе деп ол кезде ол білмейді олар проблема деген сөзді бірақ сөйледі ғой соған мен мына қазақ бауырларыма шақырам шақырам қайта қайта ай шұбар тілде сөйлемеңдерші шұбар түнде сөйлемеңдерші айналайындар деп мынау енді халық біздің халқымыз оянды ғой иә бірақ халықты орнынан диваннан тұрғызу өте қиын болып тұр соны қалай қандай амалдар бар халықта тұрғызатын оны енді абзал бауырым ол жасырмай ашық айтуым керек мына коммунистік идеология большевиктер қазақты әбден мал қылып тастады құл қылып тастады құл қазір бүгінгі күні қазақ ұлт емес қазақ бір жинаған мал қора сияқты бір шұбырлаған қойлар сияқты соған қатты жаныма қаныма жаныма батады менің неге жоғын жоқтауға шыға алмайды қазақты әбден кемітіп тастады бізді кеміткенде ашық ашық кеміте береді біз енді анау бала кезімде өткен естігенімізде чурка чучмек қалбит мамбет деген ол бір басқа ал қазірден қазақты бишара алып қойды қайыршы қылып қойды қайыршы қылып тастады Бая қазақтың көтіне көп салатын еді о қазақшы жақсы қойшы қазақ жақсы жылқышы соған біздің қазақ мәз болып жүретін еді мен атақты жылқышымын деп мынандай бір анекдот бар дейді марқұм теверс бауыржан момышұлы неге келді кетіп бара дейді пойызда алдынан бір социалистік еңбек ері жылқышы жұлдызын жарқатып жүреді әрі бері дейді сонда баукең сұрапты ей мынауың не анау десе анау мен жүз биеден жүз құлын таптым деп сонда баукең айтты марқұм тие берсін ай айғыр шапты байтал тапты сен қандай оған қосқан үлесің бар отыр мына жерде қасыма әрі бері шошаңдамай деп е мынау бізді қазақ сондай құл қылып тастады колхоз совхозды пішірады тонады қазақ қазір қаңғып жүр бәрі біздің сұлтандар мен хандарды жекеменшік жер деген әңгіме болған емес сөз болған жоқ қазір міне ауылдың адамдар айтады жаңағы күтуші үшін малымызды жіберсе күтуге төрт бес жігіт атқа мініп шығады дейді сен мына жер жұмабаевтың жерінде мал бағып жатрсың сен сәрсенбаевтың жерінде мал бағып жатрсың деп ол құда масқара ғой құдай берді жерді жер құдайдікі ол жерді құдайдың байлығы берді қазаққа ол неге берілу керек жекеменшікке жерді жекеменшікке беруге болмайды оны жеке меншігім деп айтуға болмайды жерді жер құдайдікі осы санамен осы пікірмен осы көзқараспен жүрміз өкінішке орай біздің қазақ құлдыққа салынып өзінің жеген ішкені кейбір қазақтар ашық айтады и маған не керек ішкен асым бар жейтін дәмім бар маған сол жарайды кейбір дастархан тойларда садақалар жүргенде қарным ашады ел аман жұрт біздің ауыл таман тыныш қой біздің ауылда рахат қой дейді мен сонда сен ауылым бүкіл қазақстан сенің ауылыңа қарап тұру керек па анау жаңаөзеннің жігіттеріне қарным ашты маған өкпелесін өкпелер жазып жіберіпті сәлім аға шулайтын еді қазақ қазақ неге бар ана жаңаөзеннің қамаған жігіттеріне қорғамайды ой жаңаөзеннің жігіттері шын өзін өзі қорғайтын болса біріншіден жігіттер қол аяғы балғадай келіп министрліктің алдында жатпайды ғой жерге ол қаншалықты өзін кемітіп тастап отыр кемітіп отыр адайлар кемітіп отыр кіші жүздің қазақтары кемітіп отыр өздері келіп энергетика министрінің есігінің алдында бейшара қайыршы ұқсап жатыр ұйықтап ау мен ондай өмірде бармас едім сен шықтың ба шық немен ай мен айтқан семесімі ал да қолыңа шоқпарды ал да шық төбелеске сенің жолың, жоқ жатқан жоқ ешкім ал оның үстіне біздің көрген ана милициялар бар олар да халқысын атуға дайын тұр ана тұмсығын байлап алғандар бар ішіне өзінің кіндігінен қазақтың қатының кіндігінен шығып отқан қазақ оңбаған жігіт өзінің қазағын ұруға соғуға дайын тұр атуға дайын тұр ана тоқтар аубақтай әубәкіров сияқты мына тоқаев ақыл айтқандай надо пригласить русских русских солдат казахи не будут стрелять қазір қазақтарды атады анау тұмсық киіп алғандар жаңағы омон дей ма спецназ дейді көргеністер бар мен полиция қанша айттым ей өзіңнің қазағыңды атпа айналайын сен білмейсің ертең сен де осылай қаңғып кете шығар жұмыссыз сен де балдарың қаңғып шығар жұмыссыз соны ойласайшы таман тереңдеу әсіресе қытайлар біздің жерімізді басып алса орыстар басып алса өттік қой баяғы совет мемлекетінің кезінде, орыстар билеп жатқанда қазақтарды алдырмай алдырмайды жұмысқа соның бәрін өттік бірақ қорытынды шығаруды білмейміз қорытынды шығарғымыз келмейді сол құлдық мінезбен бейшара қысып еңкейіп аласауып жүре беруге құмарбыз ол не деген масқара бір абырой ұят болу керек қой мен соған таңқаламын намыс қайда махамбеттің қалай сойып айтқаны жаңғы, жәңгір ханға жазған бір хан емессің ылаңсың айыр өрік жылансың қар емессің басқыр қаралбасты басқырсын достарың сен табалап дұшпаның сен басқырсын деп себебі оған айтқан жаңғырхан жүр мен петербургты мен саған көрсетемін қандай мен көмектер жасаймын қазаққа ол басында махамбет исатайға ерген жоқ көтеріліске шақырынды исатай а бірақ анадан орынбордан келгеннен кейін көзі көргесін орыстың патшасы жаңғырханға жер берді орынбордан сарай салып берді үш мың рублей алтын рублей төлейтін болды жылына айлық ретінде жаңғырхан фатимасымен рахаттанып татар қатынымен өмір сүруге келісе қойды таласпай керіспей орысқа қарсы сөйлемей сол кезде махамбет шықты қарсы а бізде ондай махамбеттер қазір жоқ шыға алмайды ешкімді қорқады сөйлеуге міне шықты кел келдір жаңаөзеннің жігіттері сөйлеспеді сендермен қабылдамады сендер ал онда шығайт айт жанынан ал ана министрдің желкесінен бас ал оған батылдары жоқ қорқат. жандары шығады ойбай мен сотталып кетем. ой сотталып кеткен адамдар жаман аз ба сталинді екі рет ату жазасына бұйырған орыстың патшасын өлім жазасына ал қаншама қазақтар кетті өліп Алашордан қайраткерлер кетті бәрі де атылып кетті алтын мынандай алтын жігіттер көптеген ұлттардың түсіне кірмейтін жігіттер айырылдық не көп болса қазір түрмеге отырасың неше жыл береді тоқаев бізге мына маған да айтады сіз қорықпа мен несін қорқамын мен не тоқаев мен атып тастаймын атып тастаса қолында болса атып тастасын қамаса қамап, қамап тастасын мені а бірақ сондай жігіттеріміз жоқ қорқақ келді мініп пойыздарына отырып қайтадан ауылдарына кетті ішіп жеп жол жуай тамағын ат толтырып аузын сөйлейді мен сосын айтамын ей сендердің талаптарың қызық екен жаңаөзеннің адамдарының жұмысшылары жоқ а сен неге жаңаөзенді айтасың жоқ дейсің сен жоқтасаң бүкіл қазақтың жоғын жоқта бүкіл қазақстанның қазақтар жұмыссыз жүр қаңғып неге жүр қаңғып а себебі келімсектер көп мына дунгандар бар курдтар бар орыстар бар мына қытайлар келеді ертең қазақты кім алсын жұмысқа әсіресе ол қазақтар мамандар жоқ мамандар жоқ қазақ. қазақ баяғы қойдың өтіне жылқының түйенің көтіне жүріп қалған қазақ мамандықтар жоқ инженерлер жоқ техниктер жоқ механиктер жоқ сонда қазақтарды ешкім алмайды жұмысқа бар үйренгенде көлік айдауды білет енді бүгін э, иншалла қазақтар оқып жатыр бірақ оларға жол бермеген қазақтар шетелге кетіп жатыр себебі мында қазақ ешкімге деген жоқ мына қазір біздің мына димаш әншіміз егерде қытайда аты шықпағанда ай мен білмеймін бұл димаш біздің қазақстанда аты шығар ма еді шықпас еді әнші де оны мойындамас еді баяғыда марқұм тие берсін мұқағали мақатаевты жазушылар одағына қабылдамады ай бұл не өлең жазады деп марқұм тебес шамши қалдаяқовты композиторлар одағына қабылдамады бұның жазып музыкасы не бұл деп бұл қаяқта музыка деп енді мұқағали қатты айтқаны бар мен бұл жерде олай қатты айтсам ұят болар көптің алдында а шәмші қалдаяқов та кемпті а бүгінгі күні біз айтамыз ой шәмші қалдаяқов қазақтың штраусы Вальстың атасы оның әр сазы айтып отқан кезде адам билемейтін адамды тұрып билегісі келеді міне осындай екі данышпанды біреуін мұқағали мақатаевты жазушылар одағын алған жоқ Екіншін шамши қалдаяқовты композиторлар одағына қабылдаған жоқ екеуінің қабілеті жоқ деп міне Димашты осылай қаңғып кетер еді ол қытайдан атын шулатып келгеннен кейін әлем мойындағасын ғана орыстар мойындағасын игорь крутой мойындап оны шақырып алды өзінің несіне қасына міне содан кейін біз бәріміз шулады ойбай димаш димаш әнші екен ғой димаш керемет, димаш керемет тенерді дауысты екен ғой міне амал жоқ осылай қаншама қазақ шетелге кетіп жатыр амалсыздан кетіп жатыр Мәселе инженерлік оқыған біз. міне мен соған қатты қаным жаныма ашиды біз айырылып жатырмыз мамандарымыздан ол солай болып тұр абзалау басқа не деуге болады қазақ туралы